kaixo. Entzuten da, bai? Vale. Ba, dion eta eskerrik asko guztioi gaurko ekitaldira hurbiltzeagatik. Udal eta foru hauteskundeen atarian gaude eta hasi garaia da motorrak berotzen eta lan egiten. Ayer nos reunimos para empezar a diseñar el que será nuestro programa electoral en las elecciones municipales y son muchas, sin duda, las propuestas e ideas que tenemos para mejorar nuestro pueblo. Baina ez bakarrik, ekipo ezin osatzen ari gara erronka hauei guztiei aurre egiteko. Eta gaurko egunak ilusio berezia egiten digu EH Bildu Getxoren alkate gaia izango den Mikel Bildozola orkestuko dugulako. Acabamos una legislatura para dar comienzo a una nueva, llena de retos, ilusión y ganas de trabajar. Fase bat itxi eta berri bat irekitzera goaz, egindakoak haintzat hartuz eta erronka berriei indarrez eusteko. Eta atzera begirada hori egiten laguntzeko, legegintzaldi honetan alkategaia izan den nerea gijarrubiak hartuko duitza. Eguerdean. Eguerdean guztioi. Bueno, legeintzaliaren amaierara heltzen ari gara. Zintzotasunez esango dizu eta asko posten, ari, posten garela <laughs> amaierara heltzeaz. E, legegintzaldiari esateko unea da eta berriari ekiteko. Eta ezinbestekoa da atzera begira da botatzea. Eta lau urte hauetan, edo lau urte hauek, erabat balintzatu dituzten elementuak ere gaur gogora ekartzea. E, begira da atzera botatzen dugu eta ezinbestekoa zaigu aipatzea covid meretzik, e, eragindako osasun krizia eta horrek erabat e, duen e, legegintzaldia deskribatzea. Osasun kriziak, ageriagoak egin ditu gizartean jendartean ordurako zeuden krisiak, eta horrekin batera hainbat kontzeptu ere berformulatu ditu gure jendartean. Eta noski, udal ere muan ere horretan ibili gara. Osasun kriziak sortarazitako hainbat egoerari erantzuten ibili gara, kojunturari e, erantzuten askotan, eta astu barik noski egiturasko kriziak e, izkutatzen dituen ondorioak e, bizi izan ditugula. Hori egin dugu legeintzaldiaren lehenengo sati handian eta horretan egon gara. Osasun krizi horrek eragindakoei eh, aurre egiten. Jendarteak osasun kriziaren berrirakurketa egin egiten dagoen momentu honetan, azkenengo sati honetan, orduan aukera izan dugu eh, ba, agian aurreko dinamiketara eta aurreko hildoi heltzeko eta bestelako dinamika batzuk ere sustatzeko. E, egia da horrek guztiak ez duela eragotzi dinamikak e, abiatzea, eta ere ba, mesu eta alternatibak eta proposamenak ere zabaltzea. E, horrekin batera uste dugu ere garrantzitsua dela la urte hauetan udal batzan izan dako edo bizi izan dako indarko relazioa ere gogora ekartzea. Izan ere indarkorrelazio relazio horrek bat mugatu du gure ekimen politikoa e, gehiengo absolutuaren zela jokoan jokatu dugu, eta horrek erabat balintzatu gaitu, e, proposamenak egiterak orduan, eta askotan ere, ba, bueno, asko zeren nekagarriago bihurtzeaz gainere ez, ba, ezintasunekin ere e, jokatu dugu zela horretan. Eta, bueno, horrekin batera ere, ba, bueno, uste dut garrantzitsua dela eta gerikoa dela ez da, esatea e, Kristina, Itzaso, Ibon eta Lauro hasi genuela udal bat, e, udal, oza, lege gintzaldi hau, udal batzan hasi ginela, eta Idoia, Mikel, Ibon eta Laurok bukatuko dugula. Horrek ere, zelantzari gabe, ba, bueno, ba, hainbat kudeak eta hainbat egoera em, kudeatzera eraman gaitu, horrek dakarren guztiareki. Beraz, esan dezakegu eta fatalismoetan eta ez, eskortasunetan erori gabe, ez dela lege gintzaldi samurra izan, baina bide honek ziur, ziur nago eta ziur gaude e, ezagutza, jakintza eta askarmentu handiak e, biltzeko aukera eman digula eta gure motzilan ere sartzeko aukera eman digula. Eta horiek ere ezin bestekoak izango dira lege gintzaldi berriari eh, ekiteko. E, beraz, datorren urtetako erronkak baditugu, gure proiektua edatzen eta zabaltzen jarraitzeko erronkak baditugu, eta e, ba, bueno, ba, horretarako badugu taldea, badugu taldea, badaukagu udal talde horren gidaria eta orain guztion indarrez ba lortu beharko dugu indarnaikoa nahikoa ditugun erronka guzti guztiei heltzeko eta jarraitzeko gure dinamikak indartzen, gure indarrak biltzen eta eta gure proiektua zabaltzen, azkenean pentsamendu, herri pentsamendu berri bat sortzeko eta aldi berean ere gure eredua, bestelako herri eredu bat ere eraikitzen joateko poliki poliki. Beraz, indar sortea eta sostengua eman diesa egun 2023ko, 2027ko udala utetziei eta gure zerrenda buruari, noski, nola ez. Eta orain bai, e, bideoan, bueno, guztia bideo batean uste dute jarriko jartzeko aukera izango dugula eta besterik gabe, animo eta aurrera. horretan jarraituko dugu. Eta, bueno, esan bezala, getxon, e, eh, amaika dira eskuartean ditugun erronkak, baina Bizkaia ere jokaleku daukagu, eta erronka handia. Eh, y para explicarnos qué apuestas, qué retos eh, o qué intenciones tenemos en Vizcaya, hemos invitado a Iker Casanova, candidato a diputado general de Vizcaya, y él nos va a explicar un poquito lo que tenemos entre manos. Kaixo, kaixo eguerdion. Bueno, placer bada hemen egotea getxon lagunez singuratuta eta ba, militantzia urtetan ezagutetako hainbeste jendearekin, ez? Baude herri batzuk daudela beti topikoei lotuta, ez? Ba, zuek hemen getxon bakizu zer den hori. Bueno, ni barakaldokoa naiz eta azken hamarka edo hori esan diodanean danean barakaldokoa naizela entzun behar izan dut. Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero. Guk ere barakaldon badozka gure topikoa, zuek ere bai, Eta argi daukagu eta gaur hemen ondo isladatzen da, getxoko irudi topiko hortatik aratago badagoela beste getxo bat, badagoela beste getxo bat ez dela jauregien getxo. Bada getxo insumitua, borrokalaria, ekologista, feminista, borrokatzen dakiena, gauzak beste modu batean egin nahi duena. Gaur biltzen gara getxo hori ordezkatu nahi dugun guztiok, eta seguru nago getxo hori aurrera pausu nabarmena emango duela urrengo hauteskundetan. Plazer bada niretzat, hemen egotea esan dudan moduan, eta plazer bada Mikelen aurkezlea izatea, nolabeteko aita bitxia izatea, Azken boladan tokatu zaibaekin partekatzea hainbat eh, borroka eta militantzia esparruak ere, goatzen dut Alkonzako langileekin batera onginela, berangon, egon ginen ere erromoko kulturetzearen aferaren inguruan, ba, beraiekin bilduta, Egon ginen ere, bustitzen eskleroziaren kontra, eta aitortu behar dut, nahiago dela bere ondoan egotea, eta ez bainu jantzian, ze konparazio batzuk gorrota eh, dira. Eta bera, bueno, igerilaria, zurlaria, eta ni bulego lan egiten du gehien bat, orduan obeto pizka jantxiago baldin bagaude. Ba bueno, haute datoz, esan dute haber zerronka erronka dozka bizkaia, ba erronka guztiak, erronka haundia bizkaian irabaztera aterako gara, Beitu, etortzen nintzenean, e, getxon sartzeko Avenida Los Txopos delakotik e, sartzen da, eta aste honetan txopo ilustre baten e, urte horrena, urte izan da, iribarrena, hori egon ginen iribar zoriontzeko. Eta e, kirol, e, girota, girotan murgilduta, ba, burura torkidan metafora da, futbolen eta beste kiroletan erabiltzen dena. Hai partido, partidua badago, hori da gure leloa bizkaian. Bizkaian ez gaude, behartuta beti PNV-ren gobernuaren menpe egotera. Ez gaude behartuta. Horrek ez du bat egiten benetako Bizkaiaren izaera soziologikoa eta politikoarekin. Bizkaia aurrerakoia da, Bizkaia feminista da, Bizkaia ekologista da, Bizkaia justizia soziala nahi du. Eta anomali politikoa da, gaur egun, PNV daukan botere eta botere horren egonkortasuna. Guaterako gara esatera partidua badagola, gauzak beste erabatean egin daitezkela bizkaian. Eta norabide horretan, seguru gaude, sekulako aurrera pausu bat emango dugula. Ni beti hasiko naiz, oazten naiz, itzaldi hauek spoiler batekin eta esango dizuet zer gertatuko den hauteskunde egunean. Hauteskunde egunean gertatuko dena bizkaia osoan, getxon eta bizkaia osoan, izango da, Euskal Herria bilduk sekulako aurrera pausu bat emango duela. Inoizko emaitzarik lortuko ditugula. Eta hori ez da berez gertatutako, gertatuko den gauza bat. Hori oinarrituko da orain arte egindako lanean, baina baita ere hemendik aurrera gelditzen zaizkigun aste hilabete hauetan egingo dugun esfortzu paregabean oinarrituko da ere ahal dugu, baldintzak hor daude, egindako lanak bultzatuko gaitu, egorak lagunduko digu, baina orain falta zaigu azken bultzada emotea. Euskal Herria bilduk egiten duen eskaintza politikoak bat egiten du bizkaitarron beharrekin. Behar dute zaintza sistema publiko bat. Behar dute zerbitzu publiko indartsuak, behar dute politika ekonomiko zenduak, gehiengoak babestuko dituzten politika ekonomikoak. Hori da gure eskaintza eta hori da bizkaitarrok behar dugun aurregatik, pensatzen dugu aurrera pausu hori emango dugula. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la crisis de osakidecha y hemos eh, advertido de que esa crisis Es una gran metáfora de cómo se está agotando el modelo de hacer las cosas del PNV del Partido Nacionalista Vasco. Osakidecha ha pasado de ser un motivo de orgullo colectivo a ser, según las encuestas, la segunda preocupación de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y eso es grave, es grave en sí por lo que eso supone, por lo que supone de deterioro en la calidad de los servicios públicos, de un servicio público esencial, y es grave porque demuestra que hay un agotamiento de un modelo y demuestra que tenemos un gobierno incapaz de dar respuesta a las necesidades de la gente. Pero es que no es solo Osakidecha, no es solo Osakidecha. Esta semana hemos conocido que por primera vez en la historia el porcentaje de la población ocupada vasca que trabaja en la industria ha caído por debajo del 20%. Además de Osakidecha, también otro de los grandes pilares de, nuestro, de nuestra sociedad, como es la industria, está en claro retroceso. Y eso también tiene las mismas razones que el caso de Osakidecha un gobierno agotado, un gobierno que no ha sido capaz de activar una política industrial seria, un gobierno liderado por la ubicua consejera Arancha Tapia, que en los últimos años no ha tenido otra política industrial que decir amén a lo que le dictaba la patronal y gestionar su propia agenda comunicativa para estar todo el día en los medios proyectando una realidad virtual de un país que tenía una industria líder, una industria tecnológicamente avanzada, una industria imbatible, cuando en realidad estamos viendo que nuestra industria cada vez es más pequeña y eso es un gran problema a la hora de ofertar a la ciudadanía puestos de trabajo de calidad y a la hora de obtener una economía robusta que permita también sostener servicios públicos. baña gobernuaren agorpenaz, osakidetzaren gauza daude jokuan ere. Eta gauza importanteak, agian jateko gauzak ez dira, baina importanteak dira gure gizarte eredua ulertzerakoan. Gobernantza eredua dago hausian ere urrengo hautezkundetan. Bi gobernantza eredu ezberdin eta kontrajarriak aurrez aurre egongo dira maiatzeko hauteskundean, hautezkundetan. Alde batetik, PNVek ordezkatzen eredu zaharkitua, ate birakarien modeloa, entxufismoaren modeloa, klientelismoaren eredua, Eta baita ere, ustelkeriaren eredua De Miguel kasuan alonsotegin eta beste hainbat tokitan ikusi dugun moduan, eta beste toki batean eredu partekatua, eredu demokratikoa, elkarlanean e, oinarritzen den gobernantza eredu bat. Eta ustelkeria kasuetan zero ustelkeria kasu izan duen Euskal Herria bilduren eredua. Ez da makala erretu hori, ez da makala ezberdintasuna. Gobernantza garbia eta parte hartzaia versus gobernantza ustela eta jerarkikoa. Hori da jokuan daukaguna. Eta munduan aldatzen ari den mundu honetan, mai gainean dauden estabeda estrategiko askok daukate lotura Bizkaiko batzarnagutietan eta eh, aldundian dauden eskuduntzekin aldatzen ari da, gure ekoizpen eredua aldatzen ari da, politika energetikoa aldatzen ari dira, garraioaren inguruko paradigmak. Zer esan, zaintza, zaintzaren politikan eta zaintza publiko komunitarioaren beharraz. Hori guztia mundu mailan aldatzen ari da. Eta batzar nagusietatik eta bizkaiko aldunditik eragin eta erantzun behar dugu arazo estrategiko hoien aurrean. Aukera badaukagu, seguru gaude inoizko emaitxarik onenak lortuko ditugula, baina amaitu nahi dut, hasi naizen moduan gogoratzen baldintzak hor daudela, baina baldintzak baliatu egin behar direla. Guk ez daukagu komunikabide haundien babesa, guk ez daukagu botere ekonomikoen babesa, baina gu daukagu horren gainetik dagoen indar bat, herriaren indarra, zuen indarra, aktibatu dezagun indar hori, jun gaitezen guztion gana, persona guztion gana, gainditu ditzagun gure muga mentalak. Pentsa dezagun jende berria erakarri behar dugu proiektu honetara inoiz baino gehiago izateko. Gure esku dago eta seguru nago getxon eta bizkai osoan lortuko dugula. Hau pasuek eta agora Euskal Herria bildu. Erronkandiak bizkaian ere bai, egongo gara, abante egingo dugu eta lortuko dugu, ziur, emaitzako betuko ditugu, eta, eta hor egongo gara. Ezkerrik asko, Iker, eta orain bai, Mikel, zure txanda. Kaixo. <laughs> Bueno, ba, gaur Mikel Lapurtxu bat gehiago ezagutzeko, e, ikusteko nondik abiatzen den, e, ze apustu ditugun getxon honeta, hiru galderatxo prestatu ditugu beraren Eta, bueno, ba, lehenengo galdera da, ia e, zer dela eta erabaki duzun ardura hau hartzea, Kez es motivado o impulsado a coger esta responsabilidad? Bai, bueno, eh, lehenik eta behin eskerrak eman nahi zu bertaratu zareten hori, azkenean urduritatuzuna ez aparte, babesa ematen dira eta horrek eh, indarra ematen dit aukera edo ardura hau hartzera eta horrek bultzatzen hau, azkenean ikusten da jende goela atzean eta horrek bueno, ba, laguntzen du. Gainera, urrengo nereak izan bezala, urrengo lehen e, eh, indarko korrelazioak aldatuko dira, eta horrek bai e, aukerak zabaltzen dizkigu eragina egiteko udal honetan eta ebai, ba atzetik e, bueno datozen e, aurreko legintzalditi datorren lantaldea ba, horren esperientziaz baliatuz eta sortuko dugun lantalde berriarekin udaltaldearekin ba horrek ematen dizun ez dakit nola esan enpakea edo ba ebai ba ere bultzatzen zaitu ardura hartzera. Eta gainera, ba, hemen, bueno, nik eh, lana egiten duen eh, lekuan irakasde moduan, piztina klaseak ematen, eta ikusten dituenak, ba, ez dituen gustoko. Ikusten nuen kuduak eta ez itxadan gustatzen, eta horreke bai ematen zian nola baiteko grina edo gogoa eh, horrelako liotan sartzera, eta azkenen gurtetan ezagututakoa e, udalean, osoko bilkuran, udal gobernuak eramaten den kudeaketako ezgaitasunak, ba, horrek bai ematen dizu nolabaiteko amorrua eta indarra ematen dizu aurrera aurrera egiteko. Eta gainera ikusita EH e Bilduk eta jakingo duzue Euskal Herri mailan dala lehenengo indar municipalista eta jendeak ezagutzen gaituenean e, badakite edo ikusten dute kudeatzeko gai garela eta gauzak aurrera emateko gai garela horreke bai ba bueno nere marka hori atzean daukat eta horri segurtasuna ematen dit horrelako ardurak eh, hartzera edo bueno, bide hau eh, aurrera eramatera. Eh, es que la verdad es que no me podía quedar de brazos cruzados en casa viendo cómo, este gobierno eh, hacía un uso indebido, un poco, un poco desastre de, de, nuestros recursos y por eso pues, tenía como ganas de poder aportar algo más y habiendo notado el apoyo que, he notado con la gente de cerca y las ganas que tenemos para trabajar hacia adelante, pues no me voy a quedar de, en casa viendo cómo en estos 40 años han conseguido destrozar la situación de, de Euskal Herria y de este municipio y por lo tanto, pues así, en resumidas cuentas, eso es lo que me ha, empujado a coger este papel. Mm. Bai, argi dago getxon daukagun egoera aldatu beharko genukela, eta horretan zaiatuko gara. E, horrela, zeintzuk dira getxon ditugun erronkak? Kerretos tenemos en getxo? Bueno, <laughs> asko, asko hode, getxon aldatzeko gauza asko hode eta erronka asko ditugu aurre eramateko egia esan, e, bueno, ezagutzen duzu egetxo, hemen gehien oso betenak ezagutzen duzu egetxo, eta gauza asko dago egite, egiteko. Guk eh, egia esan getxorako nahi duguna, ba, logikaren barnean dagoen gauza dira, ez dakite edo zein pertsonak, zen honako pertsona daukanak, egingo lituzkenak eh, izango dira, ez? Azkenean eh, hori da egin behar den, edo horrela usten dugu, edo horrela ikusten dugu guk. E, ba, aipatze, aipatze harren, guri gustatuko litze duguke bizitzaz beteriko herri bat izatea, auzo biziz osaturiko herria izatea, ez ezarri guten modelo hori hemen ezagutuko duzu iturri barria oso bezalako lo egiteko auzoak, ba, hori ez da guk ikusten duguna edo guk ezarriko genukeena edo proposatuko egunukeena. Azkenean ikerrek esan bezala lehen e, elkarlanean ibili, ibili behar gara eta elkarlanean lan egiten badugu gure proposamenak bizitza izango dute ez inposeketari inposeketaren ondorengo proposamenak ba, ez ditugu ondo ikusten eta inposaketari buruz itzein da, eta oso bizitzari buruz eh, itzein da, aipatzekoa da, eh, aste hauetan gertatu dena Lope de Vega amabi eraikinean, eh, eraikina eraitzi dutela, hau da, auzo bati bizitza ematen zion, eraikin bat, atzera bat dute, inposaketaren bidez, eta beraz guk egingo ditugun politikak horren inguruan guztiz aurkakoak izango dira. Oni lotuta, E, etxe bizitza etxe bizitzari etxe bizitzaren arazoari aurre egingo dugu beste bestelako politikekin, bestelako proposamenekin izan ere e, gazten arazoa argi argi dago eta egora ekonomiko sozialak e, sortutako arazoa ere familiei e, ba, arazoak sortu dizkie, arazoa, arazoa, arazoa, denbora osoan, eh? gauza harraroa ez, Eh, bueno, e, horri aurre egiteko politikak e, e, sustatuko ditugu, eta ez gara geratuko hor etxean esan Y como bien ha comentado Nerea al principio de la intervención, la pandemia ha sacado a relucir también y que ha hablado de ciertos, ciertas áreas de estos gobiernos que nos gobiernan que, en realidad parecían que estaban bien, pero su estructura no, era una estructura potente, que estaba bien eh, egituratuta, es de quien no la han estructuradas. Eh, pues eh, en Guecho eh, podríamos hablar de urbanismo, podríamos hacer un monográfico sobre urbanismo y aburrirnos aquí hablando de todos los problemas que, tenemos en urbanismo en Guecho, pero sí que me gustaría sacar a relucir la, situación, la situación del área de cohesión social en, este ayuntamiento, que tiene es una situación bastante grave, está el área completamente desestructurada, eh subcontratado todos los servicios eh los trabajadores están con unas cargas de trabajo muy fuertes eta horri horren eredu eta horri aurre egiteko guko eh, proposatuko dugu bueno aipatu bezala zeintza lanen eta zeiko zerbitzuak guztiz azpi kontratatua dagoela eta horren kudeaketarako udal organismo publiko komunitario bat proposatuko dugu hori da indarra jarriko dugu horretan azkenean elkar lanean jarriko gara e, bertako langileekin eta zerbitzua jasotzen dutenekin. Esan bezala, gure eredua elkarlana delako, eta bueno, jarraitu ninteke hemen gure erronka gazaltzen, bugikortasuna, energia berriztagarria, feminismoa, baina suposatzen dut pizkaia gozea, gozeak akatzen egon gozariela, eta daukagu luntz hor polit bat, <laughs> beraz, ez nahi zerroiatuko gehiago. Bale, bai, ze ez dira gutxi ere bota dituzun erronkak, orduan, e, azken galdera da, ia zelan egingo diegun aurre erronka horiei, como vamos a afrontar esos retos, no? Bai, ez da, ez da ez da erreza izango aurre egitea, baina, bueno, e, denok dakizue gure egiteko erak e, eh, ezberdina direla, edo e, gobernuan daudenen oso urrun daude, haien oso urrun daude, gureak ez dira eh, egiteko era individuala, gureak ez dira inposaketaren bidezko egiteko erak, gu pentsatzen dugu berdinin arteko lana egin behar dela, denak berdina garela, denak garela hildo berdinan joaten garela, eta gainera politika municipalisten oinarria uste dugu, edo horrela planteatzen dugu, herriak behar duenari erantzutea dela. Beraz, hortarako elkarlana sustatu behar dugu, eta horren alde egingo dugu. Eta ustet ikerrek esan duen bezala lehen eh, hori da ezberdin egiten gaituena eta hori da eraikitzeko bestelako, bestelako modu, modu bat esan bezala denak gara berdinak eta bakoitzak bere, bere papera auka proiektu honetan. Eta eh, gu ez gara ezer ona bertaratu zareten gabe, ez azkenean uste dugu dana garela lantalde bat, ni nago hemen aurpeia emoten, baina hau makina bat da, bakoitzaren, orbanako bakoitzen e, papera behar dugu e, aurrera egiteko, eta komunitate bat, komunitate txiki eta handiago izango den komunitate bat gara, horrela ikusten dugu, eta denon arteko lana e, sustatuko dugu. Hori gutxi gara bera, hori izan azaldunen izuena, eh? <laughs> Ba, eskerrik asko, Mikel, e, galdera atxoekin e, horrela bukatuko dugu. Erronka handi honen aurrean ezara bakarrik egongo, zuk esan bezala zurekin ekipo potente bat osatzen ari gara, gogotsu dagoena, indartsua, eta zuk esan bezala ere, komunitate sendo eta zabal bat daukagu, gure proiektu politikoa e, indartzen duena, bultzatzen duena, eta etengabean dagoena gurekin batera lan egiten, eta eskertzekoa da benetan. E, beraz, bueno, ba, gaur ekitaldia, e, ekitaldiarekin bukatzeko edo, e, apunte bat e, larazina dizuegu, datorren astean, e, bakartxo ruiz eukiko dugu gurekin, Romoko kulturetxean, e, datorren zapatuan, amabiterdietan, verdad eh, corre agenda. Eh, Bacarcho Ruiz vendrá el sábado que viene a Romo, a la Cultureche, a, pues bueno, a dar una pequeña charla. Podremos hacer algunas preguntas y, y poder hablar con ella. Entonces, bueno, estamos todas invitadas. Os animamos a, a que os acerquéis también. Eta, bueno, va ekitaldiarekin bukatzeko, orain, e, Celeste Agüerok bikanta bestuko ditu, Ostean, jatekoa eta edatekoa eukiko dugu kanpoan, girotsuarekin jarraitzeko, eta beraz, esan dakoa, e, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, indarrak bildu, erronka potentea daukagu, denon lana beharrezkoa izango da, espero dugu denok e, ba bueno, e, lan egingo dugula eta eta topera ekingo diogula erronka honi, beraz, abante eta markak hautsiko ditugu.